Bueno, Stigis, paso los cascos. Stigis, y luego sentí ya como que el cuerpo empezó como que se elevaba, como que cada vez como con la, con la vibración se elevaba, iba más allá de la tabla y subía y subía. Yo me sentía Silver Surfer, es un, un superhéroe de la Marvel, mm. es como... es un hombre todo de plata con una tabla de surf que viaja en el espacio. Me recuerda pues yo que sé, toda la psicodelia, bla bla bla bla bla pero la experiencia que he tenido no se ha parecido nada, ni a algo musical ni a algo psicodélico. Me recordaba mucho más a estados pues no sé, que he tenido en situaciones, yo que sé, en el mar o en, sitios muy tranquilos, pero donde hay como algo así como de mantra, pero no me recordaba nada como a, lo tecnológico o a lo digital. La experiencia de mi cuerpo era diferente. Era como el deseo de frío. En vez veo que hay una, una capa paralela, al voltant del planeta, no? que és comuna, no? que molts pensaments, moltes coses són comunes. Que el, el, el, el Jung també ho deia això, no? com aquesta idea de Déu, d'unitat, de no sé què, pues, té una arrel d'això, no? per això la gent que té experiències doncs, amb ayahuasca o amb LSD, els lisèrgics i tal, siempre arriban a cosas comunes. Para mí ha sido como un secuestro, pero delicioso. Secuestro en el sentido que te atrapa, estás ahí con el cuerpo pegado a la, plancha, pero no sé cómo explicar, era como, como Reiki. se describe. no se describe, es como un globo. Yo creo que lo más parecido eh, es un trippy. Muy bonito. Sí. Me encanta la música, me encantan las vibraciones y estoy un poco colocado ahora. Así que no puedo hablar mucho. Yeah, it's definitely very aquatic. I felt like I was in the sea. I was inside the sea. It was kind of like uh, the big blue on psychedelic <laughs> drugs. Eh, un, un ús a las lumbars. Me ha gustado mucho la parte física, ¿no? la vibración, que te daba masaje por todo el cuerpo, cerrabas los ojos y realmente los sonidos eran muy rítmicos como el latir de un corazón, como el sonido de los armónicos del agua, etc. Me, ha parecido una experiencia inmersiva muy chula. A mi m'ha sentat estupendo, tu.